Waziri Mkuu Majaliwa amepiga marufuku hiyo alipokuwa akizungumza na wakazi wa Mkwajuni wilaya ya Songwe mkoani Songwe. Simamia ajira za watoto wadogo, ambapo pia kuna ukatili wa watoto unafanyika kwenye maeneo ya machimbo, na huko machimbo ajira za wale tu wenye umri ulistahiki, lakini wanafunzi wote shule. Haya ndio malengo ya serikali na wananchi, tushirikiane kuhakikisha watoto wetu wanaenda shule. Kila mtoto ni wako. Akiwa wilayani humo, waziri mkuu amekagua ujenzi wa hospitali ya wilaya ambayo imejengwa na serikali kwa gharama ya zaidi ya shilingi bilioni tatu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mpaka sasa tumepokea kiasi cha bilioni 3.6 zikiwa ndani bilioni 3.550 ikiwa ni fedha kutoka serikali kuu, ikiwa pia ni fedha milioni 87 laki saba kutoka kwa wadau mbalimbali pamoja na michango wananchi. Jenga majengo saba ambapo jengo la kwanza ni administration ambalo ni jengo la utawala, tumejenga jengo la pharmacy, tumejenga jengo la la kufulia, tumejenga pia jengo la maabara, tumejenga jengo la mionzi, tumejenga jengo pia la OPD. Mheshimiwa Waziri Mkuu, jengo la saba ni jengo la mama na mtoto. Kukamilika kwa hospitali hiyo kunatajwa kutasaidia wananchi kupata huduma za matibabu karibu na makazi yao. Tunashukuru sana. Kama ni shule siwezi kuzitaja, kama ni vituo vya afya siwezi kutaja. Kituo cha afya Ikongenya milioni mia tano kwa mapato ya ndani, mmeturuhusu tumetumia, kimeisha na kwa changamoto ya wahudumu wa afya, nadhani tumepata kumi, lakini nadhani kwenye bajeti inayokuja tutamalizia kituo cha afya kitaanza Mheshimiwa Waziri Mkuu, niseme mbele ya wananchi hawa wa wilaya ya Songwe, sisi tutaendelea kumpa ushirikiano rais wetu na tuseme kwamba zawadi yetu kubwa ataiona katika kipindi cha mwaka 2025. Mama Samia wakati aliingia madarakani halmashauri 28 nchini hazikuwa na hospitali za ngazi ya halmashauri kwa maana ya wilaya. Alipoingia tuagiza, hakikisheni ofisi ya rais ya kwake mwenyewe mnanijengea hospitali kwenye halmashauri zote, tukatoa fedha, na ndio maana leo mnaona hospitali yenu mpaka sasa tumetoa fedha bilioni 3.6. Je, nini maagizo ya waziri mkuu kwa uongozi wa halmashauri ya Songwe katika kukamilisha ujenzi huo kwa wakati? Wewe mkurugenzi, simamia ili kamilike, na naamini huyo fundi mkuu atakuwa na watu wengi wa kufanya kazi, na wengine wako hapa hapa Songwe, aweke watu kila jengo, kazi ikamilike. Tunataka tuone jengo likianza kazi. Pamoja na shughuli zingine, akiwa wilayani Songwe, waziri mkuu amepata nafasi ya kukagua eh, mtandao wa barabara kwa kiwango cha lami katika mji huu wa Mkwajuni. Laudesisi Mkonda, Star TV, Songwe.